طب أنا شفسير من غينيا أنا أسامة من المغرب خويا جيت عندكم المغرب حتى الطاكسيات ما كيوقفوش ليا آه، صاحبي اش صاحبي نقول لك انتم جيتو عمرتوا لينا هاد البلاد هادي ما بقاش لينا حتى البلاصه ما كيمارسوا وعلاش اصاحبي ما كت ما كتقولوا انا انا انا وصحابي لويين ولا فين ما مشيتو لويين كتبان لك هذا داكشي ما فهمنا والو اصاحبي ما كدير تقول لنا البلاد يعني اش غنقولوا دابا قبلونا صاحبي تعاونوا معنا حتى الدارجه ديالكم صعيبه صاحبي صعيبه ولا ولكن شوف شوف حنا منفتحين عليكم اصاحبي شنو نقول لكم ولكن منفتحين آه، منفتحين في اللون وصافي حنا عندنا اللون آه، فونسي زوين غزير اللوين هذاك راه الشوكولا <laughs> شنو نقول لك اصاحبي انا لا عمرتي ولينا بلاد ما خليتنا حتى شي اتساع فين ما مشينا شي في شنو نقول لك اصاحبي خلينا نتقاسموا الحوايج ولكن حنايا ديجا متقاسمين حنا متحابين اخويا صافي <laughs> كلنا بحال بحال بارك الله فيك معكم تفسير وأسامة تشاو